Salve! Uh, ego sum Petrus et illa parvula est filiola mea nomine Ada et hic liber est titulo Ferdinandus Taurus et vobis legemus. <clears throat> Olim in Hispania erat Taurus nomine Ferdinandus alii tauruli omnes qui buscum habitabat correbant et exultabant et cornibus alius alium petebant sed minime ferdenandus. tranquille sedere et flores olfacera malebat delegebat locum quendam in prato sub quercu cortecea sub grata umbra huius arboris quae erat ei delectissima totus die se debat, et florum odoribus se delectabat. Mater Ferdinandi, quae erat vaca recte, inter dum angebatur, veritat ne solitarius, et est nasus, est nasus matres Ferdinandi, inter dum angebatur, verita ne solitarius sine amicis, as et quid? Recte. Cur inquit, Non vis currere et cum aliis taurulis ludere, et exultare et caput tundere. Abnuit tamen Ferdinandus. Malo inquit, hic manere, ubi tranquille sedere et flores olfacere possum. Parens filium non solitarium esse sensit. Et quod erat mater sagax recte est nasus, est nasus. Et quod erat mater sagax... Apple. Non sunt mala. Et quod erat mater sagax, et si vaca, eum ibi modo sedere et laetum esse sineva. Anis laventibus per crescebat, atque maximus et validus fiebat. Alii tauri, omnes qui in eodem prato cum illo creverant, totos dies inter se pugnabant, capita alius alium contuntebant et cornibus petebant deligi ad puniandum in tauromachiis matriti id maxime cupiemant sed minime ferdinandus malebat ad hoc sub querco corticea sedere nihil agens et flore solfacere quodam die quinque homines ad venerunt reticulose pileati ad taurum omnium maximum celerimum ferre ferro quisimumque diligendum qui in tauro maciis matriti pugnare recte recte qui pilei sunt ridiculo ridiculosi tauri cateri omnes concursabant anhelebant capita contundebant exultabant exiliebantque ut hominibus illis viderentur validissimi acerimique, atque maxime ad pugnam deligendi cognoera cognoera ad ferdinandus illos se numquam delecturos esse neque eum hoies painetebat quare ad quercum corticeam istam amabilem profectus illic subsedet eos. Quo in loco tamen subsideret non anima advertet, nam non in gramine dulci umbro soque concedet, sed in ape bombetante quid est. Rete! Eda dixit bumblebee, nam anglicae bumblebee est apis bombetans. Tu si apis bombetans esses et taurus in te sederet, quid quaeso factura eses? Nepe istum pungeres, quod profecto fecit apis illa. Wa, quam dolor, in altum exiluit Ferdinandus, vehementer suflans. cercum corebat, anhelebat, rete, efflabat, capite minitabatur, Ita, recte capite mineta batur solum pedibus pulsabat sicut demens quae cum vedere quinque homines illi laetebantur conclama veruntque ecce taurus omnium taurorum maximus ferrocissimusque et ad pugnanum aptissimus carro igitur eum abvexerunt in tauro diem eta est carus. quam festa erat dies illa, illa aurae ventelabant, tubae cornuaque canebant, et mulieres omnes pocerimae crines floribus adornaverant. Pompam in arenam duxerunt. Primo inceserunt pedites, qui banderieri appellantur, stimulos gerentes longos acutosque tainiis regnitos, quibus taurum pungerent atque exacerbarent. Deinde inuecti sunt equites qui picadores appellantur. equis iunis hastas prolongas gerentes quibus taurum pungie pungerent et maiore etiam impetu exacerbarent. Ultimus incesit pugnator ipse, qui matador appellator omnium superbissimus, sibi videbatur bellissimus esse et mulieribus se inclinabat. Palio rubro indutus, gladium gerebat, quo taurum ultimus pungeret. Postea in taurus, scisne quis fueret taurus este? Ipse Ferdinandus. Ei nomen Ferdinandum ferrocum indederunt, timebant eum banderieri, omnes timebant picadores, et ipse matador timore rigebat. Ad meniam arenam cur cucuret Ferdinandus, conclamabant omnes plaudebantque, expectantes Ferdinandum acriter pugnaturum esse, et caput iactaturum, et cum strepitus sufflaturum, et cornibus minaturum. Ferdinando aliter visum, in medium arenam progressus, floribus in mulierum pulcherimarum crinibus visis, sedebat curi solutus, solutus et florum odoribus se delectabat. Nullo modo volebat pugnare, vel ferrocem se prevere, neque ullo modo poterant eum cogere, sedebat tantum et odoribus se delectabat. Erascebantur banderieri, magis erascebantur picadores, et tantopera errasque batur matador, ut lacrimaret, quod nequisset se ostentar, ostentare palio indutum gerentemque gladium. Necessitati ergo obsecuti, domum ferdinandum reporta verunt. Quod mihi notum est, ad hoc tranquille se dat Ferdinandus sub querco illa corte quea delectissima flores olfaciens beatissimus est finis et haec est fabula Ferdinandi Tauri vale potes ne dicere vale vale